Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Damn, damn. You're living in a fiction Your reality so fiction Fight spirit The population wants liberation You're living in a fiction Your reality Quand la terre, trouve ta vérité. découpe des horizons qui nourrissent tes pensées. Imprègne-toi de liberté pour ton esprit, la sérénité. Zion, my destination, positive vibration. Lion, my definition, positive vibration. Laissez, laissez, laissez, laissez les pensées même si parfois perdu parmi leurs idées. Laissez, laissez, laissez, laissez les penser, laissez les penser leur plaie. Fight of spirit, the population wants liberation. population wants liberation. La fini fini fini finesse d'une vibration libérée La musique musicalité d'une note de reggae Contre une vie onéreuse et toute tracée Léger je m'envole avant de m'enraciner Find the spirit, la populaire. Relationship.